するしないどうも日向太子です今回のゲストは小林 g プロですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ麻雀の匠ルールはこのようになっています トン2曲開始ですさあ郷さん親番です開けてください、皆さんさあドラは「ハクトン2曲」郷さん親番なんですけどこう親と子でっていう意見あるじゃないですかこれがリャンハンナぐらいですね <laughs> 違いはそこぐらい違いはねあのみんな親大好きすぎるんですよあの <laughs> 世の中親ってそんな得じゃないですね あの、親番1曲あたり何千点も得するわけじゃなくて、実は統計取ると、親の、親ってせめて、せいぜい平均500点とかそんなもんなんですね。親番1曲あたりの収支。だから、次曲、連チャンすれば次曲500点得するよっていうよりは、この曲の収支を最大にするように言った方がいいですね。うん、だから、子だったらリーチする手は親でも大体リーチですね。なるほど。実際今回のこの手どうですか この手はチュン飲みかダブトン飲みのどっちかですね重ねてええないってひょっとするとリー飲みかもしれないね <laughs> なるほどこういう時のこの薬杯って重ならない時どれくらいまで持つんですかいやまあ他がこう伸びるまでは1級の孤立杯を先に切ってその後はチュントンっていく感じですかね、うん、なるほど ちょうどいい。ギャンピンとか引いたら、うん、なんか、ギャンピンでも残しそうな気がしますね。そのギャンピン残してチュントンっていきそうな気がします。チュンはね、今回ドラ表ですから、はい、さらに少ない。では、積もってください。お願いします。ペイ。これペイと9ピンどっち切るかで、うん、僕はなんとなく9ピンから行くんですが、うん、ペイでもいいような気がします。この手。この手 パーピン引いてチュン切っちゃうよりも別にパーピンもいらないんでチュントンを残すっていう意識もあるんで、うんうん、僕はもうこの手にペンちゃんがなくてもいいやと思うのでキューピンから、はい、うん、なるほどさあそしてペイが出たパーピンを引いたら今度は678の単品3色とかもあるかもしれないんで、うん、パーピンは残しそうですね。 そう考えるとやっぱり9ピンも残しててもよかったかなという気がしないでもないですなるほどあ六。6これは普通にペイからいきます、ね、うんうん、うん、まだ自敗は孤立はいこういう時にチュンからこの単品系が見える時、うん、チュンから行く人もいるんですよねあの <laughs> あでも9ピンからいけるの好きですけど、うん、でこのペイとチュンの基準を、うんうん 重なってもどうせ損しないしと。これは仮想はチーしないですね。よかったはい、 <laughs> でただ、うん、まあ、ポンしないにしてもピンフのいい判がつくかどうかはあんまり関係ないと思ってるんですよね。うんうん、どうせやめになったらリーチするだろうし。あとピンフって実は歩が安くなるのでいい判の価値はあんまりないんです確かに。あの、手頭のリーチピンフも、チュン頭のリーチのみも、 実はそれほど E 班ほどの違いはなくて、それよりもチュンポンできたりするメリットが大きいので、僕は、えー、ピンフ系が見えてもチュンペイでペイから行くことはほとんどないですね。役配の方を大事にするんですね。はいファーソトは泣きます。 <laughs> ゴーさん泣かないんだな。はい、あ、ウーピンを残したいですね。そうですね。ここで選択だこれはさっき散々言ったチュン切りますけども、うんうん、 で、まあ、まだ食いんに行くほどの手ではないというか、なんか単品系になれば、なんか面前でも仕上がりそうだし、うんうん、まあ、1重なったらまた考えますけど、まあ、まだ面前かなという気はします。さあ、g ンが3巡目に切られました。手出し。だからこの手で考えてるのは、3層地しようかどうしようかなですね。 どうですか、うん今実際出たら今のパーセンテージはうんやや泣かないよりですね。あ泣かないよりなんですね6割ぐらい泣かない、ええというのは、この、まあ、泣いてもいいんですけど、上がるだけだったら泣いた方がいいと思うんですね。うんうんあの今、この手から4面つ1ジャントを作るのと、まあ、4面つ1ジャントと薬語1つ作るのと、例えばこれが完成してですね、うん この手で三面図一ジャントと一役作るの、うんうん、三面図一ジャントの方が簡単じゃないですか確かに <laughs> でしかもこの間酸層みたいな急所がなくなっているだから上がるだけだったら酸素を泣いた方がいいと思うんですがちょっと守備力と面前でいった場合の打点といろいろ考えて泣かなくてもいいかなと。ああ郷さんの思考は基本的に本当にこう数学と後のこの 分かりやすい数値で差が出るんですね。すねえー、とこのここさえなくなって3面つ1ジャントっていう考え方ですね。えー、なるほど。ただその後どうせ有効杯を積もることを考えると面前で言っといた方が、この手ならば伸びもあるかな、う変化たくさんありますもんね。はい、ああそのバランスなんですね。うん、でついさっき出たパーソンを泣いて、こうなって、うん、 こっから3面つ1段とは結構厳しいんですよ、ね、役も上がりやすさもあまりないのでパーソンは泣かないですね、まあ、3層に関しては残った3面つ1段とが作りやすいので泣いてもいいよということです、わ、うん、かりやすい、はい、ね泣きをね勉強されたい方には本当郷さんおすすめですね、上がりに近づくものは泣くというそれだけです、わん、分かり分かっているんですけどねなかなかできない人はお ただこれだと泣かなくて今度は面前の、うん、できそうタイヤをピンフでリーチをかけることもできそうなので、うん、もうトンの重ね重なりはいらないですここでダブトン見切った泣く泣かないの基準として面前でいけば高くなるっていうのがですね、うん、あのリーチとタイヤをとピンフとで5800から12000ぐらいまで見えるんで、うん、その時は多少上がり率を遅らせても なんかないことが多いと思います。なんか難しい。統一が4つになりました。4まあ、チートイツは一切気にしないんですが、うん、まあ、素直にウーピンを切るか。孤立杯。うん。どこか両面決めるかですかににゃゃん、ん、両層を切るかですね。うん。あのどこで えー、3面図1ジャントを作るかというと、ここで2つはちょっと厳しいんですよね。うん、ウパソー ?6677 で。縦引きか横か、うん、うん、よりも、うん、こうやってピここで一面ピンズで一面図できてこうするのが一番楽ですよねあなんかこうやってこう、うん、一回何かこう覗いて考えるとすごい分かりやすいですね、えー、これの方がいいですね、えー、魅力的 ただその直前に3層を引くことに備えるのかそれともウッパースを先に引いたら素直にこの6677でタメンズできるのでそうすると、まあ僕は3層の受けだけ消して、うん、ウーピンの周りは残して、え乱層ときますね。うん。他にもね、まだ3層は見えていませんでしたが、はい、ここはピンズを大事にした。3層4枚よりは 物品の周り、えー、4と6の8枚を重視してですねなるほどでもその方が後先考えてもいいですねはい光景になりやすそうですお虎の白出てきましたねね出てきましたはい手出しでしたこうなるとさっき9万のが手出しだったかどうか見てなかったんですけど <laughs> これもし手出しだった場合はこれは相当まずいですね 1万9万でメンツが足りてなおかつもう余剰杯もなくなりましたと。うってことはってことはイーシャンテンぐらいの可能性はありますよね。じゃあ次の一手でリーチも来るかも。はい、今張ってる可能性っていうのもありますはねほぼないと思うんですよね。それはこの順目の後継パ敗後継パ敗だったらリーチに来ることが多いですし。うん まあ、役なし仮店とかかもしれないですけども、単品とかだったらリーチにくるというので、まあ、天杯が入ってた場合は愚形の可能性が高いですか、うん、形で、そうですね、愚形の可能性が高いですね。まあ、この順目でもう、タンヤオ三色のカンちゃん待ちとか入ってたらもうしょうがないですね。 <laughs> まあね、そうですね。うん、でも、1段目のこのドラって、ンテ点ぐらいで切られることが多いと思う んで、うん、あそろそろ攻めてくるなっていうのが明確ですよね。それも踏まえて次どうしていきます次はそろそろウパソチーしてかわしに行こうかなっていう意識にはなりますね。ここで次の泣ける範囲仕掛けていくかもってことですね。はい、ってなるとえポン系もあります、えー、とただこれさえ泣けば上がりに劇的に近づくっていうところだけ泣きたいのでまずウッパーソーチーはしますよね。うん、うん、二度受け これ論争ポンもね結構ちょっと後の 4, 4と7が、うんうん、あのあまりや相手から出てきやすく、まあ、特に7が使いにくくなるんで論争ポンもありかもしれないですが実際出た時にねただやっぱり、4と7と3万の3と一のうち2つ完成させるのは厳しいんでやっぱり場所地だけですかねおおなるほどあと今この9万が手出しだったら相当やばいって話しましたが、うん つもぎりだったとしても、まあまあやばいかなっていう。ただ、メンツの数は足りてないかもしれないです。つもぎりだあの手出しだった場合はもう明らかにもうメンツの数まで足りてるイーシャンテンぐらい。で、あのー、手出しとかつもぎり全部見てなかった時はこうやって考えましょうみたいな、うん、手出しだったら本当やばいな、つもぎりだったらそこそこやばいなぐらいな感覚ですでも大事ですね体感でね相手がイーシャンテンかどうか測るのはね、はい ドラムや買い切ってくるはまあ、このぐらいの順目だったら大体いいシャンテンか、うん、後継いシャンテンかリャンシャンテンです。2段目の終わりぐらいに切ってくると、天杯もしくは後継いシャンテンっていう感じだと思いますね。すごい、これさ、勉強になりますよ。はい、さあ、実際次に何を持ってくるか。 <laughs> 無駄相撲。相撲切りました。 さあ注目ですね、ここね。どうなるね、やっぱここが注目ですよね。うん、ハグがね、もうドラ切ってますから。お、手出しでリャンワンでした。これどう見えますまあ、基本リーチが来ることが多いと思ってるので、うん、リーチが来る前に危険杯処理したいなぐらいな感覚ではいますが、うん、この手だと処理できないんで、戦うことになるかなと。 <laughs> ドラが来た1枚切れこれは安牌にもならないし、はい、今のうちなら通りそうなので切っちゃいますお1人ね現物ですけどあと2人がね、ねうん、切ってないドラですから残りまだ2枚見えてないもっとめもっと形十分なら残して、うん、残してもあるんですがまだウーピンは先に切れないのでこれはこれ切ります、うん ただもしこの白がションパイだったらしぶしぶピン切ってたかもしれないですねその一枚差でしぶしぶ感が出るか出ないかなんですね、えー、実際これ統一点にはいかないですねこうドラマ使いたいみたいな欲張りスタイルわあいかないですねお手出しパーピンリーチは入りませんでした、うリーチ来るまではまだうん、うん やっぱ高い手の玉点って騒音入ってることは少ないので、リーチが来るまでに、あの、はい、まだリーチ来るなよと思思いながらやってるね。お <laughs> 祈りしながら。はい。シャアは2枚切れ。はい、安全牌。切ります。おお、ここも。さっき統一で見ないっていう話になりましたが、うん、この手、まず678あたりを引けば自然に統一手になるので、うん、まあ、ドラを残してまでは統一手は見ませんけども、うん、一応、 チートイツになるかもしれないですね減量の範囲で来るならはい何はつもぎり統一点を見るのと統一点に決めるのとではだいぶ違うんで、うん、まあ白残すとかなり決めた感じになりますからね確かにそれよりは僕は運送が出ましたパーソーが2枚運送が初めての範囲ですね、うん、これは地位しましょうかおお ねお話にもありましたもんね、もうこっちは間もなくリーチに来るリーシャンテン、 <laughs> はい、でこっちはもうチュンチャンパイだらけのリャンシャンテンで、しかもここであのいい街もできなそう一発待ちにしない限り勝負にもならなそうなんでここはチーします両面チー、はい、さあ仕掛けていきましたないでイシャンテンですねここでもうビンズと、はい、さよならですね ここで考えとくのは、うん、転廃したらどっちの町にするかですね。イースワン町にするか、うん、ウパソが入った時にどっち町にするかですよね。ああ、E1 だとね、上がれないんですけど、両面にも、両面にする選択もありますよね。ありかなと。はい。というのは、まあこれウパソもう一個泣いたとして、うん、こういくと、まあ単陽確定とはいえ、 結構不安な天敗なんですよね安全牌もなくどっちにしろ悪い町の天敗なので、まあ、間もなくリーチが来るその白を切ってる人のリャン現物がリャンワンっていうのを考えると、確かに、まあ、こうしておいた方が一応受け駒が一つはある。でその町の枚数としては同じ4枚なので、まあ、こう切る手もありますよね。もし次で天敗した時はど今どっちって思ってますうん ちょっと微妙なところですが自分の都合でリャンマンを切りそうな気もするんですがでもその思考もあるとだいぶね選択できますもんね幅が広がる、はい、だから肩上がりってすごく嫌いな人がいますけども、うん、でも実際は同じ4枚待ちなのでその対応力とか守備力とか考えるとイスワンに受けるのも悪くはないと思ってます。 肩上がりでダメなのは、同順に打たれて論できないことと、E1 を積もっちゃったけど、数1の論活のがなかったっていうケースですから、うんうん、あるある結構その両方が起こることってないんですよね。あの、一度 E1 積もっちゃった後でも数1積もるかもしれないし、うんうん、E1 打たれた別の順目に数1出るかもしれないし、うん、実はそんなに肩上がりって悪い街ではないと思ってるんで、はい、どっちがいいかなと思いながらやってます。うん なるほど。この局面だと、まあ、情報も少なすぎるし、シャンポンにしそうな気はしますね。はい。さあ、では、つも番。んどうにかなるかも。これ難しい。ねえ、リャンゾー前に切った範囲ですけど、戻ってきて、まだ3層は場にゼロ、数層も場には見えていません。E1 がね、ワンズは1枚、ヤンワンが1枚見えてますけど、 まあまあ、あのー、やっぱりこのドラ切ってる人の現物がリャンワンっていうのが大事なので、うんうん、リャンワンとリャンソーどっちを残す価値があるかというと、うんうん、リャンワンを残しといた方が若干安全に戦えるのでます。なるほど。つもぎり。おさあここでリーチが 入りました手出し数層切りおさあこの数層すかさずポン、はい、これは1500の両面ですが、うん、えー、まあ、リーボ付き2500の両面ですね早い、はい、計算が早い 1000, 1 <laughs> 点足しただけで、ね、1000点足すの早いはい、で現物の両は予定通り、うん、リーチ宣言杯の数層を仕掛けてこちらも天杯を取りました これさっき残してたのがソ層だったらねここでワンチャンスとはいえ数層切りリーチに対してソ層を勝負しなきゃいけなくなるんで、うんうん、まあ両は残しといてよかったなって感じです、ね、なるほど現物切れましたね、はい、さあこれでリーチ対ツーフーロの郷さんもうねドラも2枚見えているこの曲 リャンソーは数層のワンチャンス。おあ、今このリャンゾーに、神ちゃん仕掛けましたね。カンリャンゾウでチーして、ペイは安牌ですね。ああ、これどうですかどう見えますリーチと親の二風のに対して向かってきてるんで、うん、こっちもまあまあ整ってますよね。 ってなるとあのカンチャンでで天敗の可能性もありますかありますね、うん、でこれ捨て牌見るともう大きい数字しか切ってないんですよね5から上しか切ってなくて、はい、123の地位なので、まあ、本一ではなさそうなので、まあ、ちゃんたか123の3色かなっていう感じがしますね、うん、見えてない役牌は薬牌はあとトンぐらいですか 本も1万切れなので、ね、まあ、トンあンこのケースはありますが、うん、これはねかなり3色っぽいですね、えー、なるほどでも大事なのはこれ3色っぽいけどもドラまあ、3色ドラドラっていうケースがちょっとだけありますが、3色のみだったら1000点なので、うん、まあここは上がってくれても構わないなと。お打点も含めて考えると、うん、まあいいかと。 まあ、この後のしっぷりを見てちゃんと3色ドラドラかもしれないなと思ったらあら高いちょっと気にしますが、はい、まあ、ここは3色でかわしてくれてもいいなと思いますね。はいわかりました両方に危ないですが3 <laughs> 色って言ってましたもんねまあこれ先手に当たる分には構わないけど、うん、まあリーチには全く取ってないですが、うん 今言った通り、えー、2500の顔面です大体勝負です <laughs> わかりやすい行きました通ったあロ運送が出ましたこの曲先に上がりを決めたタンヤを1500はリーチ棒がつくので、はい、2500、早い計算がで <laughs> このウーパーソーねあの、はい、パーソーを切ってる人2人、うん、ウーソー切ってる人1人で、 結構いい街だと思うんですねあの見た目には3枚出てますけども、うん、積もっても使えない人が結構多いので街としては悪くないと思います実際先にいましたね、えー、いや泣きの判断とこの受けの選択も含めてさすがの思考でしたねまあ大体あとよく考えると全部あの まっすぐ行ってただけですけどね。いやえでも、はい、すごい実際どうなってるか気になりますもんね。うね開けても大丈夫ですか。はい、じゃあちょっとよかったら皆さん開けていただいて。こも別に役は全然高いとは限らないんで。うんプリテンの嫁嫁んちゃんなんでサブローキューピンパーピンでプリテンの嫁んちゃん高め一つ。高い ちはあもう3色の泣いての関連は2枚切れのリャンワンでしたねああでもどっちもの現物でああ確かにそうですね、うん、泣き天敗でした <laughs> なるほどこのこの栗三色の人が強く押してきたらドラドラか2人の現物のリャンワン待ちは結構はあるところですねうん手には4と1でしたねあでも的確でしたね3色の、本当に 読み通りでした水槽を浮かせてたそうですね手出しでしたもんねこのこの形のね二刺しも見たいいシャンテン ですね。 <laughs> 悩んだ悩んだんだイスチーピンパーピンのリーチしなかったそうあなるほどパーピンが枚切れそう枚切れで取らなかったってことですねなるほど、であとこの高めになったってことですねまあ、っつきのシャンテンにして振り振りになるかもしれないっつきのシャンテンって結構ありますね、いやなるほどはいありがとうございますさあというわけで皆さん動画最後までご視聴いただきありがとうございました ト3曲もぜひ見てください